ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਆਸੋ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੰਦ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮ 2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਹਨ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਆਓ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਵੱਲ ਖਬਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਜਨਵਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਬੀਐਸਈ e ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਮਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ 50% ਖੋਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇਗੇ ਅਮ ਤੇ ਮਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇਗੇ ਇਹ 50% ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਵੀ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 50% ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ 50% ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਆਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੂਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਕੂਲ ਨੇ ਚਾਹੇ ਦੀ ਪੀਐਸਸੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਧੰਨਵਾਦ